何の彼女のソロなんですかはい、アイチンです。えっと、皆さんすごいクオリティが高くて、もうなんか見てて楽しかったです。パフォーマンスとかも素敵でした。Sí. Eh, pues todos los vestidos fueron de muy buena calidad y viéndolos eh, me dio mucha emoción. y eh, se, divirtió, se divirtió mucho. あのなんか見ててあの私の好きなキャラクターとかがすごいクオリティが高くてすごく良かったですなんか「ワンピースのウソップとか「ゼルダの伝説のガノンドルフとかすごい私が好きだったのでなんか楽しかったです、えー Eh, dentro de los participantes eh, hubo, varios personajes favoritos eh, y, eso le gustó mucho porque tenían muy buenos vestidos y eran sus personajes favoritos. One <laughs> Juan. Juan. ¿verdad? Juan Ahora sí ya tenemos los resultados. ¿Quieren saber quién ganó? ¡Sí! No los escucha. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues ahora sí, recuerda que les había comentado que había un premio especial ah, de Y bueno, ese premio especial para el participante número 18, Julio César. ¡César! Participante número 18. ¡Oh, ¡Palmas!